e, mbashara kabisa inaitwa Musa Mahubiri Channel. Kwa hiyo ukienda pale uta, ukiandika hivyo utapata nyimbo mbalimbali mbashara kabisa katika kanisa la Adventista wa Sabato Tumaini. Hii kwaya iliyoko mbele yenu ni kwaya kutoka Mwenda Kulima inaleta wimbo mmoja. Karibuni sana wapenzi watazamaji, kwa kwenda kubarikiwa na nyimbo nzuri za watoto wa Yesu, kwaya mbalimbali ambazo ziko katika kusanyiko hili. Mbarikiwe. Amekata tamaa, ajali, vifo, magonjwa navyo vimetawala kila mahali, ni vilio bila tumaini. Dhambi imeutafuna ulimwengu wote, watu hawana tumaini tena, wamekata kila mahali ni bila tumaini. Mimi Bwana nitakwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi wake wakiamini na kubatizwa, ni furaha mbinguni mdhambi mmoja anapotubu. ukiamini na kubatizwa ni furaha mbinguni, dhambi moja anapotubu. hitaji nguvu ya umoja sote katika jimbo nyingi ena neno la tumaini, jukumu hili ni la kwetu, tumalize kazi. Baba, twahitaji nguvu ya umoja sote katika jimbo la ukanda huu, tuungane pamoja, nyumba kwa nyumba, tuingie na neno la tumaini, jukumu hili ila kwetu tumalize kazi. Mimi Bwana nitakwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi wake wakiamini na kubatizwa ni furaha mbinguni. Dhambi moja anapotubu kuwafanya watu kuwa wanafunzi wake, wakiamini na kubatizwa ni furaha mbinguni, dhambi moja anapotubu. ukiamini na kubatizwa ni furaha mbinguni. Dhambi moja anapotubu mimi Bwana nitakwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi wake wakiamini na kubatizwa ni furaha mbinguni, dhambi moja anapotubu